二一开始啊！我翻车好快，比九仔还要快。他这招是学小林的，小林对？小林尊，小林尊，小林尊，快小林尊，小林尊，快点！小林尊，哈哈，干！九仔超烂的，小林尊小林尊，快点！不要停，不要停啊！超好吃的，真的，真的。加油塞！我跟你说，直接塞，很解闷的。哎，你们不能走。